Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o Agora o bicho vai pegar. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som.